こちらや阿波踊り振興会から、えー、ご覧の本園がやってきております、えー、皆さんご覧いただいたわけなんですけれども、えー、皆さんが踊りたい踊りたいとおっしゃるものですから、えー、これから阿波踊りコースをしたいと思いますのでえー、かけて座ってる方々は立ち上がっていただいて、えー、ぜひ一緒に阿波踊りをやっていただければと思います。高井さん のでちあのその場で書き換やるんで大丈夫ですのでちょっとちょっと出していただいちゃってくださいはいありがとうございます今ね、いろいろ踊りがやりましたけれども、えー、あれはいろいろアレンジ加えてますんで、えー、実際は本当に簡単です。阿波踊りの本場はあの四国の徳島県なんですけれども、えー、徳島県では手を挙げて 足を運べば阿波踊りと言われてるくらいにただ手を上に上げて右左と動けばそれで阿波踊りことになってますのでいろいろ練習するとね今やってみたいのできるんですけれども阿波踊りって言ったらただ手を上げて12と前に進んでいくだけで阿波踊りですのでぜひ皆さん挑戦してみてください。はい、じゃあまずですね、今、モデルさんが出ていますので、モデルさんが で足をですね肩幅ぐらい、あの元戻り元戻りは足を肩幅よりちょっと手前ぐらいに振っておきます。このよう大事なのは元戻りは股を割って腰を落としますのでつま先が開いた時にですねまっすぐとか内股になっちゃうとうまくいきませんので、えー、つま先が開いた そして後ろヒットとしますどこまで落としたくったら手のひらが膝にくるぐらいが理想ですあのそのままじゃなくていいです、手軽腰を落としますこれで左者体んに合わせて1212とリズムを取りますちょっと鐘だけお願いします 戻ったら右足から戻り込みます。せーの、右、右、左、右、左。はい、ありがとうございます。女踊りも一緒ですね。女踊りは手出しを入きますので、何まではやらないで、手をまっすぐ揃えて、同じように腰を落とします。はい、次は手ですね。男踊りも女踊りも手は肩の上にふさっと上げます。 そこにはなるべく広めに開いて、その往復ですこの踊りは肩の上にあるぐらいに、えー、あまり横には広げないでああとは歩きと反対で、右足を組んだ時に、同じ方の右手が前に出ます。1、2でまた戻ってきて、今度左足の1の時に、左手がまた前に出ます。2で戻るよ。4う一回右の1で、右 2、1、2、2とやっていきます。では今度は、これで手と足の動きはもう終わりです。あとはまあ、ちょうちん持ったりとかね、石を持ったりとか、いろいろやるんですけれども、これはあのお客さんに喜んでもらうためのものですので、パワーをリッったら別に誰かに見えるものがあって、自分が楽しめばそれで OK ですので、今やってくれてるというです。 では、えー、投げ物さつけていきましょうじゃあお振り手を唱えてお願いします Yeah. 뛰어서 네, 뛰어서 네, 네. Thank you.